Яма Фандер! Дякуємо! Тук-тук-тук! Супер! він наш благий, велич тобі, Боже святий, Спаситель лютий наш благий, велич тобі, Христос святий, Спаситель лютий наш благий, велич тобі, Христос святий, Спаситель лютий наш благий. грає, божий стук, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, тук, новий пісні чути звук, Алілуя, Алілуя, Алілуя, Алілуя, пісня любові на крилах летить, щоб дуже цікаво. любов його в нас тече без кінця. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ми серцем чуємо Божий стук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Новий Відчуйте радість Божого раю, вклоніться йому, відкривайте серця, любов'ю своєю творіть майбуття. Тук-тук, тук-тук, ми серцем чуємо Божий стук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук srdci čuje čujemo Boží zvuk. Tu, tu, tu, tu.